таны заасан замаар тантай хамт алхахгүй Ямар гайхам гэрэл замд минь гинэвэ Таны хүслийг үйлдэж Танд итгэж дагах үед Бидний дэргэд хамт байсаар байдаг Есүстэй хамт Баяр хорийг мэдрэх Өөр ямарч зам энд байхгүй зөвхөн итгэж та Гэхдээ итгэлийн тэр зам сатотхор их байдаг халуун хайрыг тань яаж тэд мэдэх вэ Гэрэлт найдвар дотороо аялж байгаа хүн бүр таны бэлдсэн баяр баясгаланд орноо Есүстэй хамт баяр хориг мэдрээ өөр ямар ч зам энд байхгүй зөвхөн итгэж даа Түүний дуугтэд сонсоод Түүний хөлд суух болно Тэгээд эргэдэн алхаж ярилцах болно Ямар ч айдасгүйгээр Таны хүслийг биелүүлж Зөвхөн танд итгэж таныг дагнаа Есүстэй хаа баяр хориг ямар ч зам энд байхгүй Есүстэй хаан баяр хориг мэдрэ Өөр ямар ч зам энд байхгүй Зөвхөн итгэж таа